ክቡራትና ክቡራን የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች በጉጉት የሚጠበቀውን ንጽጽራዊ መጽሐፍ በቅርብ ቀን ታትሞ ለንባብ ይደርሳል። የድሮ አርቲስትና ድምፃዊ የነበረው የዛሬው ወንድማችን ሰልማን ገብረ እግዚአብሔር የተዘጋጀው ከብርሃን ነጸብራቅ ብርሃንን ለሚናፍቅ በሚል ርዕስ የተቃኘ መጽሐፍ በርካታ መረጃዎችን ያቀፈና በይዘቱም በአቀራረቡም መለስ ብሎ የታሪክ መዛግብትን ያጣቀሰና ከ150 ዓመት በፊት ከታተሙ መጽሐፍት የተወሰደ ነው። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ በእጅዎ እንዲያስገቡትና እውነተኛውን ሃይማኖት በአጉሊ መነጽር የሚያዩበት ማይክሮስኮፕ ነው። በተጨማሪም ለክርስቲያን ወገኖቻችን ከጎረቤት ጀምሮ ሀገራትን አቋርጦ ለዓለም እንዲደርስ በተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ይታተማል። በዚህ አጋጣሚ በተለያዩ ቋንቋዎች ለሚተረጉሙ ሰዎች አዘጋጁ ፈቃድ የሰጠ መሆኑን በደስታ እናበስራለን። ይህ መጽሐፍ ተቀብረው ያልበሰበሱትን እውነታዎች ቆፍሮ በማውጣት ሐቁን ያጋልጣል። ከተቀበሩት እውነታዎች መካከል ለአብነት እነሆ። በመጀመሪያ ራስህን ለተመልካቾች ወይም ለዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ብታስተዋውቅልን መልካም እን አልሐምዱሊላህ አልመሊክ ልጀባር አልዋሂዱ ልቀሃር ሀለቀ ሌይለ ወነሃር ወኩሉ ሸይን ኸለቀው ቢሚቅዳር ተብሲረተ ሊቁሉቦል አብሷር ኢንሻላህ ኡስታዝ ሀቢብ አሁን ላይ ሰልማን ገብረ እግዚአብሔር እባላለሁ። ከዚህ በፊት ጠራበት የነበረው ዋሲሁን በሙዚቃ ቅጽያ ስሜ ጆሲ ይባላለሁ። መልካም እንግዲህ ወደ እስልምና ከመጣህ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አራት ዓመት እያለፈኝ ነው አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ በዚህ አራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለሙስሊሞችም እንደዚሁም ሙስሊም ላልሆኑ ወገኖቻችንም የሚጠቅም አንድ መጽሐፍ እያዘጋጀህ ነው እና ከመጽሐፉ ጥቂት ነጥቦችን ብታነሳለን። ያው እንግዲህ መጽሐፉ እስካሁን ከወጡት የተለየ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቀደምትነትና አያሌ ዓመታትን ያስቆጠሩ ነው መጽሐፍ ቅዱሶች እትሞች አሉና፣ ለምሳሌ ያክል የኢየሱስ ማንነት ከውልደቱ ጀምሮ ያሉትን ሰዋዊ ባህሪያቶች ሰው ራሱ ስለመሆኑና ራሱ እንዲሁም ነቢይና ሰው ነኝ እንጂ አምላክ አይደለሁም ማለቱን አራቱ ወንጌሎች ስለ ኢየሱስ የነበራቸውን እምነት ሰውና ነቢ ማለታቸውን በግልጽ ያስረዳል። እንደገናም ኢየሱስ ሙስሊም እንደነበር በአራቱም ወንጌሎች ከ37 በላይ መስጅድ የሚል ጽሑፍ አለ። ኢየሱስ በመስጅድ ማስተማሩና ሁጥባ ሲያደርግ እንደነበር አርካኑል ኢስላም፣ አርካኑል ኢማን እንዲሁም እነዚህም በሙሉ በተግባር ላይ ማድረጉን ለምሳሌ ዘካ እንደሰጠ ሶላትም ራሱ ሲሰግድ እንደነበር ጾለትም ሲያደርግ እንደነበረ እነዚህን ያካትታል። በተጨማሪም ከ18 ከ18 12 እና ከ18 16 ላይ የአራት ወንጌሎች ስም የነቢያችን ስለም ስም አህመድ የሚለው ይገኛል። ለዚህም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ ኢትትመጽእ ምድር አረብ ካባ እስሙ አህመድ በማለት እንዲሁም በስንክሳር መጽሐፍ በሚባለው ላይ ሙሐመድ አማኑኩም ይባሉኩም በማለት ግልጽ ስለ ረሱል ስለ ላ ሰለም እዛ ላይ እውነተውን ያጋልጣል። በተጨማሪም ነቢያችን ስለ ላ ሰለም ለዓለም እንደሚላኩ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መጠቀሳቸውን ያወሳል። ነቢያችን ከመላካቸው በፊት የማይጽፉ የማያነቡ መሆናቸውን አሁንም በኢሳያስ ምዕራፍ ላይ ይጠቅሳል። ቁርአን ለነቢያችን በመካና በመዲና እንደወረደላቸው አሁንም ኢሳያስ ምዕራፍ ምስክሩን ይሰጠናል። አረብ መካና መዲና በኢሳያስ ምዕራፍ ከድሮ እትሞች ጀምሮ እስከ 1980 ድረስ አለ። ወደ መካ ኢስላማዊ ሀጅና ኡምራ ማድረግ እንዳለብን በበርካታ ቦታዎች ላይ ይጠቅሳል ያዘናልም። ከሀጅና ኡምራ በተያያዘ ካዕባ፣ ዘምዘም ውሃ፣ ሶፋና መርዋ ተራሮችን መጠቀሳቸው የኢደል አድሃ ቀን እና የሀጅና ኡምራ ጊዜ በመጽሐፈ ነገስት በሰፊው ተብራርቷል። ከኢስላማዊ አለባበሶች መካከል ሴት ልጅ ጅልባብና ኒቃ መልበስ እንዳለባት ተጠቅሷል። ወንድ ልጅ ደግሞ ስሩን አሳጥሮ መልበስ እንዳለበትና ጺሙን ማሳደግ አለማሳጠር እንዲሁም ቅርጽ የሚባለው ደግሞ የራስ ፀጉሩን አለማስወጣት እንዳለበት በአጠቃላይ በእስልምና ላይ ለሚሰነዘሩ አጉል ትችቶችና ጥያቄዎች ማራኪና አስተማሪ በሆኑ መልሶች ተካተውበታል። በአጠቃላይ ይህ መጽሐፍ ለክርስቲያኖች እውነተኛውን ሃይማኖት እስልምናን እንደ ማይክሮስኮፕ ማግኒፋ አድርጎ የሚያስተዋውቅላቸው ነው። ለሙስሊሞች ደግሞ እንደዚህ ከእስልምና ሃይማኖት ውጭ ያሉትን ሰዎች የመጋበዣ የሰላም ካርድ ነውና ሁሉም ክርስቲያንም ሆነ ሙስሊም እንዲያነበው ጥብቅ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እሺ፣ ለመሆኑ ይህንን መጽሐፍ ለማዘጋጀት የተጠቀምክባቸው በርካታ መጽሐፍት መጽሐፍ ቅዱሶች እንዳሉ ነግረኛል። ከዛ ውስጥ እጅህ ላይ የሚገኙ ቀደምት ረዘም ያለ እድሜ ያስቆጠሩ መጽሐፍ ቅዱሶች አሉና እነሱን ብታስተዋውቀኝ። መልካም ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማህበር እየታተመው ነው። የቁም ጽሁፍ ይባላል። በ1886 ከእንግሊዘኛው ተተርጉሞ በእኛ በሀገራችን ማለት ነው በ1879 ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመው ነው። ይህ ከእጅ ላይ የምታየው መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከታተመው በ1878 ከታተመው እንደገና በ19 በ1879 የታተመ ነው። አሳታሚም የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው። እንደገና የምታየው እጀ ላይ ይህ አዲስ ኪዳንና መዝሙረ ዳዊት ቀለል ባለ አማርኛ የተተረጎመ ነው። የ1980 ትም ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው ይህን የሚያሳተመው። ቅድም ስታብራራልን የተለያዩ መንፈሳዊ ቦታዎች ለምሳሌ የእስልምና መገለጫ የሆነው መስጂድን ይመስል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስም መስጂድ ተብሎ ተጠቅሷል ብለህ ነበርና ለመሆኑ የትኛው እትም ላይ ነው የሚገኘው ይህ መስጂድ የሚለው? እንደዚሁም ደግሞ በምንስ መልኩ ነው የተገለጸው? መስጅድ የሚለው በቀጥታ ማለት ነው መስጊድ በማለት ነው የጠቀሰውና እዚህ እጄ ላይ የምታየው መጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ወደ ቅፍርናሆም ገባ። በዚያም ጊዜ ቅዳሜ ቀን ወደ መስጂድ ገባ ያስተምርም ነበር ይላል ኢየሱስ ማለት ነው። ከዚሁም ምዕራፍ ቁጥር 13 ላይ በመስጂዳቸውም ጋኔን ይላል። ወደ ቴን ወርዳለን። ቁጥር 18 ከመስጊድ ይለናል። አሁንም ገጽ 39 ስንሻገር በመስጅዳቸው የሚያስተምር ነበር ይላል። በመስጅዳቸው የሚያስተምር ነበር ይላል እና እንደዚህ በማለት ይኸው ሰፋ ባለ መልኩ ነው የሚጠቅሰው። አሁንም ምዕራፍ 3 ላይ ወደ መስጊድም ደግሞ ገባ ከዚያም ሰው ነበር ይለናል። ኢየሱስ ነው ወደ መስጅድ የገባውም ያስተማረበትም ማለት ነው። በተመሳሳይ ከዚህም ደግሞ ያው አይቀይሩትም በ1879 ከታተመው አሁንም ምዕራፍ አንድ ነው የማርቆስ ወንጌልን ነው የተወሰነ የምናየው ነው። እስኪ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሰላሳ አምስት ጀምሮ እስከ ሰላሳ ስምንት እናየው። እነሆ ከመስጅድ አለቆች አንዱ መጣ ይላል። ከመስጅድ አለቆች ገጽ 43 ላይ እንሻገር። በዚያም ጊዜ የመስጅዱን አለቃ አለው፣ አትፍራ እመን እንጂ። የመስጅዱን አለቃ ነው የሚለው። ወደ መስጅድም አለቃ ቤትም መጣ ነው የሚለውና ሰፋ ባለመልኩ ነው የሚጠቅሰው። እዚህ ላይም መስጅድ ማለትም ይሄ እንግዳ ነገር አይደለም። እስከ 19 ሀያ ሰባት ባሉት እትሞች መስጅድ የሚለው በስፋት ተጠቅሷል ማለት ነው። በተጨማሪ እንደዚሁ መካ ከተማን ይመስል እንደዚሁም የማዑዝ ዘምዘም የዘምዘም ውሃን አስመልክቶ እንደዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጠቀሱንም ገልጸህልን ነበር። እሱ ሴት ነው የሚገኘው። ይህ ከቀደምት እትሞች ጀምሮ እስካሁን እስከ 1980 እትሞች ላይ ይገኛል። ለምሳሌ በመጽሐፈ መዝሙር ምዕራፍ 84 ምዕራፍ 84 ከቁጥር 6 ላይ በካ በተባለው ሸለቆ በካ በተባለው ሸለቆ በሚያልፉበት ጊዜ የምንጭ ስፍራ ይሆናል ይላል። አሁን እዚህ ላይ ቁርአን ሱረቱል ኢምራን ላይ ሊለዚ ቢበከተ ሙባረከን ብሎ የተቀደሰ ስፍራ ብሎ ያወሳውን መካን እዚህ ላይም በካ ብሎ ነው የጠቀሰውና የምንጭ ስፍራም ይጠቅሳል። ይኸው ማው ዘምዘም የዘምዘም ውሃም እንዳለም ግልጽ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ይኸው ምስክር ይሰጠናል። ቁርአን ብቻ አይደለም። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህንን ከብርሃን ነጸብራቅ ብርሃንን ለሚናፍቅ በሚል ያዘጋጀውን የወንድማችን ሰልማን ገብረ እግዚአብሔርን መጽሐፍ ሁላችሁም በእጃችሁ የምታስገቡ እንድታስገቡ እንጠይቃለን ማለት ነው። በቅርቡ ታትሞ ይደርሳል። እንደዚሁም ደግሞ ይህ እውነት ለበርካታ ሰዎች ለዓለም ሰዎች ይደርስ ዘንድ ደግሞ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናበረከትም እንደዚሁ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህ መጽሐፍ ለህትመት በቅቶ በርካቶችን ከጥመት ወደ ብርሃን፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ይመልሳል ብለን እናምናለን። ይህ ወንድማችን በርካታ ልፋቶችን ውጣ ውረዶችን አሳልፎ ይህን መጽሐፍ ለእኛ አበርክቶልናልና እኛ ደግሞ በማንበብ በማስነበብና ሰዎችን ወደ ቀኑ መንገድ እንዲመጡ በማድረግ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናበረክት አጥብቀን እንጠይቃለን። አላህ ሁላችንንም ቀናውን መንገድ ይምራን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።